A Escola de Dados é o programa de capacitação da Open Knowledge e ela busca capacitar jornalistas, eh, organizações sociais, cidadãos de um modo geral na utilização dos dados digitais. Atualmente a gente tem uma quantidade de, é, massiva de informações e produção massiva de dados sem precedentes. É, tanto do governo quanto de empresas e da sociedade civil. Quando o governo brasileiro começou a se abrir começou a publicar mais informações, isso por si só já foi uma coisa boa. Mas não necessariamente o governo se abrir quer dizer que as pessoas vão entender esses dados que estão sendo publicados. É, claro, se, falava, se utilizava dados no, no noticiário, se falava um pouco disso, mas essa cultura e as, turmas que eh, eh, foram criadas e a comunidade que foi sendo desenvolvida, boa parte disso veio da escola de dados. A gente entende que é crucial a capacidade de conseguir transformar esse oceano de dados em conhecimento que seja útil e transformar esse conhecimento em ação e, ou mesmo em transformação da realidade. É uma forma da gente se manter ativo né, na comunidade e também participar dessa, dessa, desse grande movimento, na verdade, que é a alfabetização em dados. Porque o jornalismo de dados não só era muito incipiente antes, as pessoas estavam muito é, distantes, não tinham um, um, uma unidade, não tinham um, um, uma comunidade mesmo, um grupo de, de pessoas que tivesse o tempo todo reunido, trocando experiência e em contato para fazer projetos, para colaborar, para trocar experiências, para tirar dúvidas. Desde a época da escola já procurava muita informação sobre programação e eu vi que eu poderia juntar a programação, esse meu conhecimento mais técnico, a minha irmã também estuda programação, com o jornalismo e ter alguma coisa diferencial, de poder automatizar algumas é, tarefas que hoje nas redações a gente ainda faz de uma forma muito mecânica, no Ctrl-C, no Ctrl-V. Então existem diversas tecnologias super antigas que só de estarem aplicadas em outras áreas é, causam um impacto absurdo. E eu vejo isso acontecendo por conta dos cursos e dos eventos da Escola de Dados. Tem jornalista, tem cientista social, tem biólogo, tem oceanógrafo que vem aprender a usar essas ferramentas para trabalhar com dados, para automatizar tarefas. E eu tenho visto assim muita gente surpresa com a capacidade que a gente tem de conseguir automatizar e melhorar a vida das pessoas nesse sentido. Fiquei sabendo que ia ter um curso, acho que foi um dos primeiros cursos que a Escola de Dados deu aqui no, no Brasil, lá no Rio, na FRJ. Foi um curso de uma semana, a gente aprendeu, foram várias ferramentas, várias técnicas e foi um curso bem, bem completo, introdutório de jornalismo de dados. Após esse primeiro curso com a escola, a minha, a, a minha vida profissional ela mudou ela mudou da água para o vinho. É, a escola contribui diretamente com o jornalismo, com os jornalistas. Isso, essa parceria, inclusive, tem mudado dentro da redação a forma como a redação está encarando e está percebendo a importância de se trabalhar com dados. Embora a gente trabalhe em projetos muito específicos que envolvem uma, duas, três pessoas, isso acaba reverberando para toda a redação. Acho que o maior impacto da, da escola de dados foi conseguir começar a quebrar algumas bolhas para falar de alfabetização em dados para públicos diferentes. Né? A gente fez um projeto com observatórios Favelas, que deu origem ao Data Lab, né? vários jovens que começaram a utilizar dados para criar narrativas sobre territórios. Mas a Escola de Dados ela traz essa pequena contribuição para que as matérias jornalísticas sejam um pouco melhores, para que a sociedade fique um pouco mais informada, para que as ONGs possam trabalhar um pouco melhor baseada em evidência, não baseada em achismos. E eu acho que essa, esse impacto esse é um impacto que nos, dá, nos enche de orgulho, né? porque a gente assim contribui para a melhoria da sociedade.